Microcines en el Centro, un espacio donde desde el 2013 empezamos a impulsar junto a otros colectivos y toda una red de espacios eh, que vienen generando audiovisual. Eh, la Semana por la Soberanía Audiovisual, y nada, para mí, para toda la red, para todo este tejido audiovisual, es una alegría que en Brasil se está haciendo ahora en noviembre la Semana por la Soberanía Audiovisual, o como llamaron en Chiapas, la Semana por la Autonomía Audiovisual, y en más de en siete estados. Y nada, para nosotros es una alegría. Les mandamos saludos y métanle mucho fuego a esa semana, como, como el fuego que estaba ahí metiendo el jaguar. Y, gracias más bien por compartirnos también esta frase que ustedes están provocando, la de ni eh, transgénico para... Ni veneno transgénico para el cuerpo. transgénico para el cuerpo, ni veneno, audiovisual. ni veneno audiovisual para la cabeza. Y chévere por darnos a entender que, y compartir que el audiovisual es un alimento y con todo lo que vienen generando ahí está bueno. Saludos y nada, que esa semana se encienda y que encienda cabezas y encienda corazones y que, brote esa semilla del audiovisual. Saludos. Ahí sí la cagué, me dice